сәлем достар бүгін мен тәтеммен үйіміздің жанындағы дүкенге барамын сол туралы түсіремін мыналар бүгін мен киетін киімдерім сәлем достар сіздермен мен бұлбұл бүгін мен тәтеммен үйіміздің жанындағы дүкенге бара жатырмын қазір көз түсір міне біз келе жатырмыз тәтеміз екеуміз тәтеміз екеуміз жел десе бағана жаңбыр жауған енді күн шықты نبوسك صغيرة هو يتاع bayrak bak dedim. oh. Şöyle bir hatırlasıydı. Şimdi ben bak bu ne var diyeceğim. üstünü babam kısmından da anlamla böyle ya. Ну, bura. Kendi. Nar sakin. Thank you. fazla sıktım. Sağlayın. Bulgan şudun. Sonra bunu soğaydan konuyor. Şişe yaşadım. Çıkıp yukarılarımızdan taşlar. біз магазинге барып болдық заттарымызды алдық үйге барғанда не алғанымызды түсіремін біз үйге келдік енді алған заттарымызды көрсетемін мынау бізде шпрудель яблочный тамаққа қосатын чеснок гвоздика йогурт э, мынау кукурузный пряник чипсы ванилин мамба молочный коктейль және караван орехов сосын мынандай солнечный нектар деген сок келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар